Žodžiu, nusiboda Putinui slapstytis nuo visą pasaulę ir sėdėti pas savį bunkerį. Užsimane, grinų oro pakvepuoti. Šoka su visa apsauga į lėktuvą ir įskrida į Sibirą. Atskridęs į Sibirą, apsaugai pasakė, kad netrukdytų, leistų jam vienam pabūti. Nu ir vaikšta per Sibirą mišką, kvepuoja grinų orų, dairos visur, patenkins. Ech, Rasija, matuška maja! Nu ir čia vaikšto, vaikšto, žiūrų upelis toks. O per tą upelį tiltelis. Nu ir Valodė užsimanė pereiti į kitą pusę. Ėja per tą tiltelį, o tas tiltelis aplūžęs toks sens, paslyda, sulūžo lentą, tik pysti vandenį ir įkrita. O upė tokia srauni, srauni, neš Putina. Ir Putins beveik jau skęst. Spasite, pamagite nu ir čia pasirodo netoli trys žvejai jaunuoliai žvejoja rastą putiną ir ištraukė putins patenkins visas gręžia savo drabužius jūs mano spasitelė jūs mano gelbėtojai prašykit belen kokį jūsų norą išpildysiu nu tie vaikai apsidžiaugė nu sako dėdė valodė nu sako aš aš norėčiau disneilendą Putin sako, be problemų, jau rytoj skrisi su mana personaliniu lėktuvu į Disneylandą. Vaiks apsidžiaugia. Nu, o ką tu norėtum, mano gelbėtojų? Antram vaikų sako, aš tai norėčiau, žinokit, kėdų Nike, bet tokių naujausių, šustriausių. Putins, bus tau kėdai Nike. Įda su Jordaną parašu. Vaiks apsidžiaugia. Nu, trečiam sako, o ką tu norėtum, mano spasiteliu, mano gelbėtoju? Oi, Vladimirai, Vladimiročiau, aš tai žinokit norėčiau invalido vežimėlį. Bet tokį, žinokit, kad būtų televizorius, kad būtų stereo sistema, kad būtų uh, PlayStations, įda, internets būtų. Putins. Bus, bus tau pats naujausias, pats šustriausias invalido vežimėlis. Bet klausyk, jaunuoliu, tai kad tu ne invalidas, kam tau jo reikia? Tai kol kas ne invalidas. Bet greitai jau būsiu, kai sužinos mano tėvs. Ką aš iš vandens ištraukiau? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų. bet greitai jau būsiu. Kai sužinos mano tėvs, ką aš iš vandens ištraukiau.